Good morning, sì, eh, qui sono diciamo le 11, eh, come dico in questi casi, certo non una mattina prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, o semplicemente... Oh, semplicemente David Lynch, it's uh, April 5, 2022 and it's uh, it's uh, <laughs> uh, Tuesday in Naples uh, um, non riesco a capire bene I think a clear morning but also middle morning there mm, are also clouds secondo me but uh, very still right now and uh, 15 uh, Fahrenheit 14 Celsius and this means that is that they really really really really soft like these days in DCP per quanto concerne il video sui pensieri come al solito nel caso interessa lo faccio separato da questo quindi occhio Anyway, I see and you all just see from the window non so se si vede altrettanto bene da questa tenda uh, but uh, I think that this afternoon the temperature potrebbe anche salire di qualche grado o mantenersi sullo stesso livello come sempre non siamo dei maghi su questo ma vedremo but with this atmosphere I think we are going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine ma non lo dico con enfasi perché non mi fido quindi è questo sì, ma vedremo, io penso di sì, però non mi sento di dire le frasi con enfasi per questo motivo. Speriamo comunque sì, effettivamente ci siano davvero, veramente quel sole forte e quel cielo forte, per cui said this, so from the mythical wind, so from this other mythical window with the pink flowers, the white curtain, the grey roller shooter not visible but also from the mythical window with the carried curtain, come se fosse sempre lì, certo non sublime proprio oggi, ma comunque bellissima, grazie sempre all'effetto creato dall'inquadratura e dalla luce dei stessi colori della tenda, and it's green roller shoot, eh, behind me, on the top, not visible, in factor in the shot. And finally, from my mythical keyboard, Yamaha DGX 640, IPG 625. Eva, great day in all the people who follow the channel, riporsi un saluto davvero a tutti, and have also a great breakfast, everyone, il mio stomaco è bruntola, tra poco la farò, vedete? Tra poco farò la colazione, non so il vostro, sì, eh, ci vediamo al video tuts, in caso lo faccia domani.